Back on a bit! कान है बे बंदा किसे कह रही आवे साले चील की निगाह मेरी साल एक बात

ये हाथ हमको दे दे ठाकुर da da da da da da